Astăzi îți improvizez despre a gândi. Mulțumesc, Mirela! A gândi pentru mine înseamnă a mentaliza și a crede în ceva. Uh, Gary Cox, uh, într-un video, e un milionar, milionar care face coaching, spune că dacă vrei să vinzi uh, un produs, să fii sigur că îl vinzi, trebuie să ai grijă ce mentalitate ai. Că dacă ai o mentalitate de om căruia nimic nu iese niciodată, căruia tot timpul uh, îi cade ceva pe jos, care tot timpul se lovește de ceva, uh, care tot timpul crede că celălalt e vinovat, s-ar putea ca să nu vinzi. Dacă ai o mentalitate de învingător și dacă n-ai poți să-ți o construiești, atunci poți să vinzi. Pe mine mă interesează să-mi vând imaginea și de aceea sunt lângă papai care Uh, nu militez pentru putere, militez pentru faptul că el își îndeplinește tot ceea ce își dorește în momentul când ia spanacul. Cred că așa sunt eu. Mentalitatea mea este că orice e posibil. Și ca să-ți dovedesc, în primul rând pornesc cu chestii simple, mi-am luat bluza asta invers. Adică ăsta era spatele și asta era fața. <laughs> da, sunt trăznită, pentru că dacă nu ești puțin trăznit, nu știu dacă îți poți îndeplini un vis trăznit. Pentru tine ce înseamnă a gândi? Ceau!